Hola, soy Lucía, soy la directora de IRMO. IRMO es una organización que está aquí en el sur de Londres y trabajamos principalmente con la comunidad latinoamericana, con la que tenemos diferentes proyectos eh, educativos, de advice y de campaña, eh, donde trabajamos con niños, con jóvenes y con adultos. IRMO venimos trabajando ya hace varios años con CASA y ahora esta es la primera vez que hacemos un proyecto en conjunto con este proyecto de teatro comunitario. experiencia fantástica, la verdad, que ha culminado hoy con una pequeña presentación de los dos grupos y bueno, me la he pasado genial. En cuatro mañanas hemos hecho esa mini obrita improvisada, un refunte de todas las improvisaciones de todos. Y algo muy importante, que ninguno teníamos experiencia en actuación, o sea que empezamos de cero. En total éramos cinco preparamos durante dos fines de semana eh, una obra que presentamos hoy. Me encanta participar, espero que hayan otro tipo de actividades de estas y poder continuar con, casa y con todo lo que hacen. Mi tiempo en casa comenzó desde el 2013, ha sido un viaje maravilloso, eh, lleno de experiencias, de conocer gente, de aprender. Me contaron los viejos. La parte que a mí más me gustó es los juegos. Concentración, energía, sobre todo mandar energía, llenas de energía. A mí me ha aportado mucha confianza, me ha, me ha hecho como soltarme un poco, que soy un poco tímida. Muy bien. A mí me gustó la parte del camino interior, de descubrir cosas mías. Perder el miedo al público compartir con mis compañeros, aprender de las experiencias, todas las técnicas que nos enseñan durante el proceso. Es esto, ¿no? la gana, el entusiasmo, la alegría de las personas que lo hacen posible y fue una experiencia genial. Soy Gael, eh, soy de Casa Festival y yo estaba dirigiendo el grupo IRMO eh, fue una experiencia maravillosa para mí porque es la primera vez que yo estaba trabajando con un grupo comunitario, yo trabajo con actores profesionales normalmente y fue una experiencia maravillosa. La idea es... Em, dar oportunidad para personas en la comunidad latinoamericana de hacer más teatro y de actuar. Personas que no, no habían la oportunidad de hacer teatro antes. Y quizás te van a transformar en actores, te van a actuar, te van a utilizar el aprendizaje en su vida. espera, espera, espera, ponle pausa. <laughs> si quieres <laughs> empezamos ya. Que empezamos de nuevo.